Qardaş Türkiyə dövlətinə gətirilən yardım karvanının qarşısını kəsib silahla atəş açan şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşları həmin şəxsi saxlayıb. Sosial şəbəkələrdə hadisə ilə bağlı video yayılıb. Həmin görüntünü təqdim edirik. Kahramanmaraşda baş verən 7,7 və 7,6 bal gücündə zəlzələlərdə Adanada daha bir çox bina dağılıb. Hadisədən sonra Adananın Çukurova rayonunda dağılan 14 mərtəbəli lüks binanın sahibi saxlanılıb. Xəbər veririk ki, binanın sahibi olan Həsən Alparcın oğlu ilə zəlzələnin ilk günü Kipirə qaçıblar. Çox keçməyib ki, iş adamı polis tərəfindən yaxalanıb. Belə ki, Həsən Alparcının oğlu atasının yaxalanmasında böyük rol oynayıb. O polisə zəng edərək atasının Kiprə qastığını etiraf edib. 33 yaşlı Həsəncan Alpargün atamı polisə mən şikayət etmişəm. Bəli, onunla birlikdə Kiprə gedirdim. Mənim heç bir günahım yoxdur. O binalar tikiləndə mənim 5 yaşım var idi. Zəlzələdə dağılan binaya cavabdeh mən deyiləm, atamdır. O da qanun qarşısında cavab verəcək. Bildirək ki, 14 mərtəbəli lüks bina Zəlzələ nəticəsində tamamilə uçub. Hadisədə 65-ə yaxın insanın həyatını itirib, onlarla şəxs isə yaralanıb. Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 21043 nəfərə çatıb. Korona xəbər verir ki, bu barədə Diyarbakırda səfərdə olan Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Onun sözlərinə əsasən hazırda 80097 nəfər yaralı var. Azərbaycandan göndərilən yardım təyyarələri ehtiyac duyduğumuz çadır və digər ləvazimatları fasiləsiz Türkiyəyə gətirir. Bu yardımlara görə nə qədər minnətdar olsaq da azdır. Mən bu barədə təşəkkürümü bildirəndə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov dedi ki, qardaşlar arasında təşəkkürə ehtiyac yoxdur. Çünki biz bir